止まれ何者だ出番だ侵入者迷わせる何事だおい止まれご苦労様 当然の結果だでソルジャーが何だってうちらの仲間になるのその人キャリアを捨てるわけえっと名前なんだっけ元ソルジャーだとよ 名前はクラウドストライフ武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ俺は歓迎するね勝手に仲間にするな仕事が終われば他人だちょっと面倒くさいやつかもクラウドさん頼っていいっすよね始まったもうすぐ開くっす どうせ俺はゲートが開けば作戦開始っていうか出場種目が違うお腹痛いそれ以上言うな例えるならただの金目当てならここまで来ないっすよねクラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ないね

当然の結果だ 泣く子の腕さえひねるソルジャーといや神羅の番犬魔コーロは初めてじゃねえんだろ俺を魔コだまりのブリッジまで案内してくれ教えたくねえってか神羅に未練たらありじゃねえか中堅スタッフかよ拒否したって意味ねえぞもともとお前抜きで立てた作戦だ マコールは建造された時期によって構造が違うこの形式は初めてだがなんとかなるだろう待ってて今ビックスが扉を開けるからせかすなよおいロック解除誰だ閉めろ

おとなしく待っとけパスコードの情報は分派の同士が手に入れたのあ分派はこっちか活動方針で揉めちゃってはいロック解除気張っていけ <laughs> 後ろは任せてくれ の知り合いでしょ好奇心むき出しで聞くけどどんな知り合い 俺たちは アバランチを名乗っているようですとはいえかつてプレジデントの命を付け狙ったあのアバランチとの関係は不明現在調査中ゆえ今少しのご猶予うんてめえが飯食ってる時眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔法をガンガン吸い上げるわけだ 休みなく容赦なくよお前魔法の正体を知ってるか魔法はこの星の血だ俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じってことはこのまま吸い続けたらどうなるよええ星の悲鳴が聞こえねえかクラウドさんよあんたには聞こえるのかおおよ 医者に行けうんてめえ星の未来より5秒後の自分を心配するんだなあんたの悲鳴なんてゾッとする からは慎重に行く少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ中距離連射型の警備兵器ねクラウドの剣じゃ苦戦は必至うるさくても我慢してね がっかりさせるなよここからだ気負いすぎるはいここちな こっちだ見こんなものかクラドあそこ見て警備システム稼働中だ情熱的な眼差しだと思わない見つかったらやけどじゃ済まないよどう進めばいいか 知ってるよねレーザーは一定間隔で明滅する消えたタイミングを狙って進むさすがじゃあまず私からスリルが大好物なのおいその綺麗な目にしっかり焼き付けてね 掃除されちゃうかもその前にスクラップにしてやるさ攻撃力防御力は桁違いなめてから魔法の方が厳しい隙を狙って決めていけ悪いなチャンスは自分で作り出すもう一度行くぞ一丁上がるお前いくつだファーストだあソルジャーには階級とは別にランクがあって いくつって聞いたら年じゃねえのか普通はよおっと失礼ソルジャー様が普通のはずねえよなはいはいファーストねいっちゃいかな覚えとくぜ ここが魔航路の中心あそこに爆弾を仕掛けるのここから降りるよ近いぞ近いぞでむせ返るぜ増えてきたぜおじけづいたかあるか長年の夢が叶う喜びだ ここを降りたらいよいよだよエスコートはここでおしまい出しゃばっちゃった 来たら星の中かすぐに魔航路が吸い上げるさ笑えねえな 神羅が送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか爆弾はお前がセットするんだティファの連れってだけじゃ信用できねえ仲間になりてえなら何度も言わせるな俺は雇われただけだだったら黙ってやれよ

渉はあのサソリにくれてる急げ脱出だベッジが逃げ道を確保してる全力で戻れ 아니다. っちこっちここ行けばバレットと合流できるはず出口はこっち急いで 先に行け天使扉開けるのが優先だでもこっちは問題ねオルジャー様が一緒だおっとそうでしょ見つけたぞ森を耐える黙れ5秒でやるぞ連携しようあいつらと合流する早くここから出ねえ 登場 さあ早く行っちゃえ脱出脱出こっちっすこっち立てるか助けてもらおうと思ってわざと転んでみたの迫真の演技だった